अगला जो क्वेश्चन है जो कि लूप से है तो उसके बारे में देख लिया जाए अगला क्वेश्चन लूप से क्या है वो आपको दिखाता हूं देखिए जहां पर हम अपर केस और लोअर केस की बात करेंगे तो खासतौर पे लोअर केस की बात करेंगे और अपर केस की तो देखिए लोअर केस क्या होता है छोटे लेटर में जो भी लिखा जाता है ना वो लोअर केस होता है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ फॉर यहाँ पे लिखा आई इन और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करूंगा डोमेटेड कोर्स में नाम लिखूंगा जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो ये लिख दिया है ठीक है अब ये नाम मैंने अपना लिखा है और इसको यहां से कॉलन लगाता हूं और एंटर करता हूं ठीक है अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ध्यान दीजिएगा आई को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे नाम का जो लेटर है ना वो सब सेपरेट सेपरेट करके आएगा जैसे यहां पर आ रहा था ये देखिए ये बनाना इसके पहले जो प्रोग्राम मैंने बनाया था तो वैसे ही आएगा तो देखिए ये देखिए वापिस से वही चीज आ गई कि नहीं लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है देख रहे हैं पहला अक्षर सिर्फ कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है तो अगर मैं इसको भी स्मॉल कर देता हूं तो क्या है तो देखिए ये भी स्मॉल हो जाएगा अब ये स्मॉल में प्रिंट होगा तो देखिए पहले कैपिटल में आ रहा था अब ये स्मॉल में प्रिंट हो रहा जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट होगा लेकिन सवाल ये है कि इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में बड़े लेटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आसान है देखिए करना क्या है यहां पर आकर के और हम करवाते वक्त यहां पर देखिए प्रिंट करवाते वक्त ही क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग के लिए क्या कीवर्ड लिखते हैं एस लिखते हैं तो यहां पे लिख दीजिएगा S dot upper U double P E R तो खाली इतने भर लिखना है अपर ये लिख दिया अब ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे दो ब्रैकेट ओपन हुए थे तो दोनों को क्लोज कर दीजिए बस काम हो गया है तो ये लिखा हुआ है स्मॉल में लेकिन प्रिंट होगा कैपिटल में तो ये देखिए ये कैपिटल में प्रिंट हो रहा है ठीक है अगर लोअर चाहते हैं तो लोअर कर दीजिए तो यहाँ पे L O W E R कर दीजिएगा तो L O W E R हो गया अब देखिए इसको चलाइएगा तो ये लोअर में आएगा तो लोअर में लिखा हुआ है इसको अगर अपर में कर देता हूं तो भी लोअर में आएगा देखिए यहां पे S U R A J ये देखिए ये अभी भी लोअर देख रहे हैं कैपिटल में लिख दिया तो भी लोअर में आएगा ठीक है लेकिन यही अगर अपर रखता मैं तो ये अपर केस में आता ठीक है तो अपर और लोअर की कहानी समझ में आ गई होगी ओके